guys welcome back to my YouTube channel dream art तो आज हम लोग इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ड्राइंग किट का सारा सामान है देख लीजिए तो अब हम लोग इसे अनबॉक्स करेंगे पहला नंबर ये ड्राइंग बुक है आप लोग देख सकते हैं डॉम्स की है और सेकंड पर ये पेंटिंग कलर्स हैं और ये शॉपनर और इरेजर हैं ये भी पेंटिंग कलर्स हैं ये पेंसिल कलर्स हैं आप लोग देख सकते हैं ये स्केच कलर है और ये करियोम्स हैं ये दो डायरीज हैं glitters one pencil box oil pastels shop color tubes and plate chalk holder pen pencil painting brush and pen buttons हैं इनको यहाँ से ओपन करते हैं one scraper and twelve shades glitter shades six glitter shades coloring select watercolor tubes one brush crayons pencil color shades painting colors one brush sketch colors pencil box and two diaries